Pihaorjanlaakeri on aina vihanta pieni pensas, joka kasvaa noin 1-2 metrin korkuiseksi. Se on Sahalinin laakerin Ilex rukosan ja orjanlaakerin Ilex acuifoliumi risteymä. Risteymän kehitti amerikkalainen kotirouva Kathleen Meserve. Tavoitteenaan hänellä oli saada englantilaistyylinen orjanlaakeri, joka kestäisi kylmiä oloja. Vyöhykesuositukseksi sille annetaan 1-2, mutta pensas on menestynyt puutarhassamme kolmosvyöhykkeellä hyvin ilman talvisuojausta. Pihaorjan laakeri viihtyy puolivarjoisella tai varjoisella paikalla, runsasravinteisessa ja happamassa maassa. Kevätaurinko voi kuivattaa nuoren taimen lehdistöä avoimella ja aurinkoisella paikalla – varjoisella paikalla lehdet pysyvät kauniin tummanvihreinä ympäri vuoden mutta kukinta on myös tällöin vähäisempää pihaorjan laakerilla on tummanvihreät miltei sinivihreät lehdet lehdet ovat kauniin kiiltävät ja sahalaitaiset sekä piikkiset piikkisyys on kuitenkin orjanlaakeria maltillisempaa pensas on jo kaunis sellaisenaan mutta jos puutarhassa on sekä hede että emipensas voi se tuottaa koristeellisia punaisia marjoja jotka pysyvät pensaassa pitkälle syksyn. Marjat ovat tosi myrkyllisiä. Kun pakkanen on pehmentänyt marjoja, ne kelpaavat sen jälkeen linnuille. Orjanlaakerin oksia on käytetty muun mm. muassa Englannissa joulukoristeina. Pensaan kukinta on melko vaatimaton. Se kukkii pieniin valkoisin kukin toukokuussa. Pihaurien laakeri kestää leikkaamista ja pienen kokonsa vuoksi se soveltuu myös pieniin pihoihin.